pretendemos que las personas desarrollen competencias de anticipación y de transición para enfrentar el envejecimiento. Aprender a aprender, aprender a convivir, anticipar problemas, resolver problemas, son un grupo de competencias que trabajamos en este proyecto. Hiritarrok etorkizun hurbilean espero ditugun e, transizio eta aldaketei aurre egiteko gaitasunak trebatzea nahi ditugu. Ikasten ikastea, arazoak konpontzen jakitea, E, informazioa ondo interpretatzea, e, elkar bizitzea. Hoiek dira besteak beste e, lantzen ditugun gaitasunak beti ere adimen emozionala, kolektiboa eta aurre hartzekoa ustartuz.